Thank you. a ah, por la tormenta, como dicen los españoles. Eh, eh, eh, chup chup chup chuc, Tienes una en las nalgas. Sí, me clavando. no cómo se ve, la Ese pelón de Braille no me ayuda. No sé, no. No, dice que en el güey. A ver, güey, ¿dónde? ¿En la torre? Mejor vamos a la pinche casita esa, güey. Yo voy a la pinche casita.

con la caja, güey. ¡Ah! tío! ¡Ah, mierda! No, no, no. Ay, esta parte ya. Aquí donde se cargan a... a Mr. Pelón de Bacon, ¿verdad? ¿Verdad, cuatro? ¿Verdad? ¿Aquí? Sí, güey, aquí se lo llevar. No, ¿sí? No, no. Llegale. Volver. Estoy muy ebrio para recordar música, de sé. Qué Marco, Marco, Marco, Marco. Marco. no, no. Como el este, Ahí está, güey, ahí está, Ah, Creo que esa la pasé, que te libre Dios. no, es que ese vato está ahí de, hijo de Cándido Pérez. Matándonos, dejar la No la fumo, así que es un grave. No la fumo y la tengo que dejar. ¡Corre! Sí, güey. Ya traen la Nash, güey. Te digo. No lo había visto. ¿No te acuerdas, güey? Eh, güey. Estoy aquí en la villa, Sí, ya vi, ya vi, güey. Es que si no, que este vato, como es de la, la Nash, la de la puerta, ya. No, pues, ah, güey, déjame la Nash. No, no, no la voy a ganar.

있다. ¿Viste? Eh, qué gay se vio, güey. me imagino sus compas le van a hacer males si regresan. Si regresan me voy a hacer sus compas le van a hacer madre. ¡Ah! Tenías un humano. Te acotaste. Dijo, eso es un madre, no una ráfaga de esto ya nos hubiera cargado. Ya vaya. Ah, tienes a los tres tirados, güey. Ya me voy a morir, güey. Ya voy, es que no me veo, güey. Listo, ya, estoy lejos, Ay, ya no manches! ¡Que no quiero vivir! ¿Cómo hago la detalle? Ah, la detalle. Pero, pero, saben? qué le dijeron? que Laura Torres, hijo de puta, que lo que muchos no saben, los cantantes dijeron que Laura Torres no está en el doblaje mejor. Ah, ahora sí no te vayas, ahora sí no te vayas. Hijo, Nomás te quiero saludar. Yo tengo que enfocarme.